السلام علیکم ورحمت الله هیله مند یم چې زما خبرې په دقت سره ځوانان واوري د دوست او دشمن فرق وکړي د اکوړي د مدرسې په باره کې وایم چې زمونږ ستاسو د افغانستان د مسجدونو یا د مدرسو اکثره استادان یا د مسجدونو امامان د دې مدرسې نه غشي په یو شي باندې که تاسو ځوانان څېړنه او تحقیق وکړئ تاسو به ډېرې ښې نتیجې ته ورسېږئ هغه دا چې په څوارلسم اګست نولس سوه اووه څلوېښت پاکستان جوړ شوی په درویشتم د سپټمبر نولس سوه اووه څلوېښت یعنې پوره یو میاشت بعد یو میاشت څه یوه هفته د پاسه یعنی پوره یو میاشت بعد ورپسې د اکوړي مدرسه جوړیږي دا په څه معنا باندې ده تاسو څه فکر کوئ د ځان یو سوال وکړئ دا سوالونه فیسبوک کې مطرح کړئ چې په 14 اگست پاکستان جوړیږي او په 23 سپتمبر یو میاشت بعد د اکوړي مدرسه تاسیس کیږي دا څه معنی من افغانان نن وایي چې موږ انګلیس ته ماته ورکړې ده صحیح ده موږ انګلیس ته ماته ورکړه استقلال مو ترلاسه کړ استقلال مو وساته؟ ایا د استقلال قدر مو وکړ؟ ایا هغه ازادي لرئ؟ نن چې ستا میراب، ستا محراب او ستا منبر د انګلیس د غلامانو جاسوسانو چې دور باندې نوم ایښی ملا د هغه له خوا نه اشغال او یرغمل شوی ده او هر هغه څه زموږ د ځوانانو او زموږ د کشرانو په مغزو کې پیچکارۍ کوي چې زما او ستا د هیواد د تباهۍ او بربادۍ سبب کیږي نو آیا تا خپل استقلال ساتلی؟ بله پوښتنه راته دا پیدا کیږي چې آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې انګلیس د ځان سره دا فکر وکړ که زه د انګلستان نه خپل پوځي هغه پوځي چې برټش مور و پلار لري په انګلش زبه باندې خبرې کوي دلته رالېږم په هغه باندې د هيو نفر په سر زما په زرګونو په زرګونو زرګونو برټش پاونډ لګښت کیږي نو ولې دلته وروره په خیراتونو په چندو باندې دا خلک زه نه نه سمبالوم نه نه نه نه تربیه کوم او خپل د پښتنو د نسل نه دی خپله د دی افغانانو د پښتنو د نسل نه زمونږ نه پیدا زمونږ بچی زمونږ نطفه نن را جګیږی د انګلیس نه تربیه اخلی او انګلیس ورباندی چندی وظیفی دا شیان خوری وروره بریټش په کور کې ناست ده هغو بې پیلوټه طیارې جوړوي چې یو بریټش مړ نشي او د دو په کونه باندې بمونه ورتړي نو آیا دا هماغه انګریزان دي که نه دي؟ تاسو به په دې خوشحاله یې چې موږ وروره انګلیس ته ماتې ورکړې ده درحالې چې انګلیس د نولس سوه نهه نوي د افغان د نولس سوه نولس د نولس سوه نولس د افغانستان د استقلال د ازادۍ نه بعد تر ننه پورې زموږ د افغانانو سره جنګیږي خو وردی یې بدله کړه دریشي یې بدله کړه مخکې پوج ډایرکټ د انګلستان نه راته ګیر او برید به یې خریلو په په په نظامي دریشي کې اوس زما او ستا خپل بچی را اخیستی ده وروره په خپل ستا نه پیدا او په تا باندې وروره بیرته تباهی او بربادی سبب ګیری ورکړي او لونګي ورکړي لور قسم مې دې په رب لا یزال وي چې هو به هو امانګ انګریزان دي کومه ماته چې موږ انګلیس ته ورکړې ده هغه تر ننه پورې موږ سره په جنگ کې ده زموږ په ګاونډ کې د پاکستان شتون، د پاکستان تاسیس، د انګلیس هغه جنګ و چې زموږ سره یې وکړ، که هلته یې اسرائیل تشکیل کړ، دلته یې دلته پاکستان تاسیس کړ. آیا ګټلی استقلال موږ ساتلی؟ دا مولایان تاسو ته د انګلیس زامن نه ښکاریږي؟ زه ټول نه یادوم، ټول مولایان دې نه خپه کیږي، د حق د لارې فصیح او بلیغ خیرخواه او دلسوز او مهربان علماو ته سلام هغو ته موږ د ورثة الانبیاء په سترګه ګورو د انګلیس تون فقط ملګرو دومره فرق وکړ چې پخوا یې په نظامي لباس کې انګلیس په انګلیسي ژبه باندې خبرې کولې اوس زمونږ د ګنډې خلک زمونږ د نطفې خلک زمونږ د ژبې خلک په موږ راکې ښکاري ولې هغوی پوهېده چې لګښت یې ډېر ده راځه همدا خلک به تربیه کوو د حقاني مدرسه یې درته جوړه کړله د ښوونځي، د مکتب او د مدرسې تر منځ یې توپیر او فرق درته راوسته، زه په ټولو پښتنو باندې دا غږ کوم راځئ دغه یو شی مطالعه کړئ چې ښوونځی ورته پښتو کې وایي او مدرسه ورته په کومه ژبه کې وایي، ولې د ښوونځي او د مدرسې تر منځ فرق راغی، ولې دا جدا شول، ولې د دې تنکیو تنکیو ماشومانو په منځ کې جدایي راغله. تاسو وګورئ په غربي هېوادونو کې په یو صنف کې تور سپین شین سترګی تور سترګی هر رقم ماشومان ناست وي باور وکړئ چې یو ماشوم بل ماشوم ته نه وایي چې ته تورې داسې تربیه کړي دي مسلمان عیسائی یهودي هندو هر مذهب والا ناست دي ماشومان دي په خپلو کې په مینه محبت باندې فرق کوي په دې نه پوهېږي چې زما کوم مذهب ده د هغه کوم مذهب ده یو ماشوم چې کینډګارتن ته ځي اول صنف ته ځي هغه په مذهب په دې شیانو څه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې د ټولو وینه سره وینه ده په دې باندې پوهېږي نو ملګرو راځئ چې دا سوال وکړو چې مدرسه او ښوونځی چا سره جدا کړل د مدرسې د اوه کلن شپږ کلن ماشوم او د ښوونځي د مکتب د د د د د کیجي یا د نرسري یا د اول صنف ترمنځ دغه توپیر چا راوسته راځئ چې وګورو چې ملا حماسي، ملا رحیم الله، ملا سمیع الحق، ملا فضل الرحمن، ملا عباس ستانکزی، ملا برادر، ملا منصور، ملا ملا ملا ملا تړتړو دغه ملایان چې د خولې نه یو د خیر خبره نه راوځي بغیر د وژلو د تباهۍ او د بربادۍ دا چا موږ تاسو ته جوړ کړه راځئ چې په دې څېړنه او تحقیق وکړو چې وروره دا یې سم بابا دا یې کوک بابا دا یې چلګزی بابا دا یې اتیا ګزی بابا دای وروره بیسی بابا دای عاشق بابا دای دور بابا دای نزدیک بابا دا په کوم ذکر راغله دا چې تاسو ته وای چلګزای بابا د پښتنو په دا عقل د دې نه لګ هم کار نه اخلي چې چلګزه هم انسان وي څلويخ غزم چیرته انسان لیدلای انګلیسان پوسو چې دا خلک موږ په زیارتو گمراه کوي سو دا خلک موږ په مولانانو گمراه کولای سو دا خلک د دې خلکو عقیده ور خرابه که ذهنیت ورته داسې جوړ ک چې اله جهاد دا او هله چی حوری دی او غلمان دی ذاتی وروره کشکاره خپل وطن هم ورانه یی مکتب هم ورانه یی جومات هم ورانه یی امام هم وژنی ملک هم وژنی رئیس هم وژنی انجینر هم وژنی ډاکټر هم وژنی تباهی او بربادی کوی څوک چی د خپل د علم او د قلم کسان وژنی هغو د پاره دا تباهی ده او بربادی ده هغه امت هغه قوم هغه خلک تباه دی او برباد دی نیست او نابود دی عزیز مرګرو. لږ په ځان کې سوچ وکړئ انګلیس ته خو ماته ورکړه انګلیس لاړ خو تاسو خپل وطن جوړ نه کړ شوروي ته ماته ورکړه شوروي لاړ خو تاسو خپل وطن جوړ نه کړ امریکا ته ماته ورکړه امریکا لاړ خو تاسو خپل وطن جوړ نه کړ دا کومه ده په خپل پیسو خپل ځانو ته دشمنان تربیه کوي اله چنده ورکوم اله صدقه ورکوم اله سرسایه ورکوم اله زکات ورکوم اله مدرسې ته پیسې ورکوم خو دومره د پلار او د کاکا او د ماما د مشر او د ځوان دماغ کار نه کوي چې په دغه ځي کې څه شی تربیه کیږي او حق هم نه لري چې کنټرول ورباندې ولري په نورو هیوادونو کې که ته یو ډونر شاپ جوړوې که ته یو دوکان مخې ته یوه کراچۍ دروې حکومت به خبر وي چې ته په دې کراچۍ کې څه خرڅې څه کوې او څه نه کوې خو زمونږ په هیواد کې دې یو څوک مدرسه جوړه کړي د اکوړي په نامه باندې یا د دې نور برانچونه څلور زره کسان دې پکې درس وایي زر کسان دې پکې درس وایي که حکومت ورغ ورته چې ورو ته موږ ته د خپل طرح او پلان او برنامه راکه ستاسو دا تدریس او تعلیم څه رقم کیږي بس ذاتي ځان ته دې غم وکړه ته ټول قوم دې پسې راجګیږي وای وای مدرسه نه پرېږدي وروره ته تباه کړلې په نولس سوه او نولس کې په نولس سوه نولس کې د ازادي اخیستې تر اوسه د ژوند نه جوړیږي تر اوسه ګوګل نه لري تر اوسه چپړکې نه لري تر اوسه پورې خپله دفاع نشي کولی تر اوسه پورې په خپلو پښو نشي درېدلی تر اوسه پورې ستا ځوانان په ټولې نړۍ کې کډوال دي تر اوسه پورې ته در په در او خاک په سر چا چې تر پرونه پورې نوم او نشان نه درلود هغه نن اټوم لري هغه نن په تا اقتدار کوي په تا تاثر لري هغه نن تا ملایان تربیه کوي هغه نن ستا بچي تربیه کوي ته خپل بچي په زوره ورلیږې ته خپله ورته وایې چې هډوکي دې ما او غوښه دې تا ولا تلقو بأیدیکم الی التهلکه دې دې مدرسو ته خپل بچیان مه لیږئ خدای او قرآن ته قرآن پې زده کوي حدیث پې زده کوي خو دا د پاکستان په شیطان خانو کې مه پې زده کوئ د پاکستان د شیطان خانو ملایانو ته ورته ورور سلام دی په مخه د ښځه ورور خپل لار دی خپل دی خلکو نه ځان لري ساتي 1999 کابه آزاد شوی تر اوسه پورې وروره تا دی خپل خارجي سیاست جوړ نه کړ تا خپل داخلي سیاست جوړ نه کړ ولی انګريز تللی ملایان درته پریخي دي هیڅ ته دیم نه پریدي وروره چې معمولی غږ پورته کې ټپ ټپ ټپ وای کافری ته به وای چې وروره ته به اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول دا چې نه کافری ته راشه زما دغه څنګ ته هېواد چې دادی پکې اوسېږي د ده ښځه پکې اوسي د ده ناموس پکې اوسي ده پکې درس ویلی ده پکې سبق ویلی د هغه انګریز قانون د هغه هیرامنډي د هغه کفر د هغه منافقت د هغه چلول د هغه دوکه دا ټول د ده سترګې ړندې کړي دي او زما وطن کې چې وروره نه پکې هیرامنډي شته نه پکې دلال خانه شته نه پکې فسق و فساد شته بس د پکې جهاد کوي تراشه وګورئ چې په همدغه پاکستان کې چې په نوم مولا د د همدې خپل هیواد د برټش او د د د لارډ میکال د قانون ملاتړ کوي په افتخار کوي تاسو راشي ای زه د افغانستان مولا تاسو ته غیرت نه درځي چې کله تاسو پاکستانی ملا راجیګیږي او وایي چې که غیرت مې ګورې لاړ شه افغانستان ته تاسو ته غیرت نه درځي چې تاسو ته پاکستانی ملا لیکچر درکوي او تاسو ته د افغانستان د تباهۍ او تاسو ورته ټیټ ټیټ سرونه نیولي پښتنو تباه یاست برباد یاست پلار دې ارمانجن په ژړا په ویر په غمونو د دې دنیا نه لاړ ګور ته مور دې یعنی کله چې پلار مور وایم زمونږ تاسو ټولو میندو پلارانو خوښي او خوشحالي نه لري ستا مور دې تا پلار دې تا خور دې تا ورور دې تا د کور هر مشر او کشر د دې دنیا نه ارمانجن لاړ کله به تاسو دا ارمانونه د خپل شهیدانو پوره کوي چې دی وطن کې به سوله راولي او امنیت به راولي دی وطن ته به د مور په سترګه ګوري دی وطن ته به د تقدس په سترګه ګوري د مکې او مدینه او د بیت المقدس په سترګه به کله دی وطن ته ګوري مکې ته لاړ شئ طوافونه وکړئ لس دولس شل ورځې یوه میاشت تیر کړئ بیرته راځئ ولې دا وطن ډیر تقدس لري دا وطن ډیر ګران ده تر مکې نه ځکه ګران ده چې مکې ته یو میاشت ته ځو دلته کال دولس میاشتې پکې پراته یو تر مدینې ځکه ګران ده چې مدینې ته اته ورځو ته ځو او دلته کال دولس میاشتې پکې پراته یو مدینه د بل چا ده افغانستان د موږ ده مکه د بل چا ده افغانستان د موږ ده په مکه کې هغه د کعبې کوټه د موږ قبله ده نور په مکه کې موږ ته څوک حق نه راکوي چې پنځه شپې هلته ځو د پنځه شپو زموږ نه پیسې او کرایه او لګښتونه اخلي په یوه ویزه په سوال او په زارۍ ترې نه اخلو د حج ویزه نه راکوي د عمرې ویزه نه راکوي خو دا هیواد دی تا چې دا د کوم نړۍ نه کوم افغان افغانستان ته راغلی دی نه ویزه غوښتې راځه وروره که کورونا لرې که مرض لرې که درد لرې مړی ته دې غېږه خلاصه ده ژوندي ته دې غېږه خلاصه ده رنځور او ناروغ ته دې غېږه خلاصه ده ولې دا دي تا ده دا دي تا ده دا دي تا ده د دې وطن قدر وکړه په دې وطن کې تانه هیڅ پوښتنه نه کوي چې ویزه لرې که نه لرې پاسپورټ لرې که نه لرې تذکره لرې که نه لرې راځئ د دې خاورې قدر وکړئ سوال درته کوم ویښ شئ بیدار شئ افسوس راځي چې تاسو د ملایانو خبرو ته غوږ دی او بیا ته استقبال کوي او بیا ورته وروره سرونه خوځي او اوښکې تویوي افسوس د هغه تجار یا د هغه افغان په هغه راځي چې د شیطانو ملایانو ته صدقې ورکوي زکاتونه ورکوي عشرونه ورکوي او په دې باندې بمونه اخیستل کیږي او یا هم ستا د بچي غلطه تربیه کیږي لطفا د خدای روی وګورئ زه د خپل تحقیق او د خپل څیړنې او د خپل پوهې او د خپل علم نه تاسو ته وایم چې خپل اولادونه هلاکت ته مه غورځوئ د الله رب العزت د دې آیت چې درته فرمایي ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ځانونه هلاکت ته مه اچوئ په اخر کې بیا هم وایم چې راشئ څیړنه وکړئ ما په څوارلسم اګست نولس سوه او اووه څلوېښت پاکستان جوړ شوی، په درویشتم ستمبر یو میاشت بعد د اکوړي مدرسه جوړه شوې، دا انګریزانو جوړ کړی او په همدې خاطر یې جوړ کړی چې د دې مدرسې نه به ملایان فارغیږي او صرف او صرف به د هغه افغانستان تباهي او بربادي کوي کوم افغانستان چې دا خبره کوي چې موږ انګریز ته ماتې ورکړې د دې افغانستان تباهي او بربادي به د دې ملایانو نه کیږي. که په هغه وخت کې مولانا عبدالحق وو لوی شیطان و چې دا مدرسه یې تاسیس کړه او که نن سمیع الحق دا لوی شیطان ده او که سمیع الحق خو مردار شو او ورپسې دا نور شیطانان هم چې دي همداسې دي د مدرسې یا کوړي په مدرسه کې څلور زره کونیان پکې درس وایي څه پکې سبق وایي څه پکې درس ورکوي استادان د آی اس آی غټ کرنیلان او جنرالان دي لعنت الله علیهم لعنت الله علیهم د کوړي د مدرسې ملایانو لعنت الله علیکم ستاسو د لاس زما افغانستان تبا او برباد شوی ده تاسو اسلام هغه مقدس دین په حقیقي او واقعي تور مسلمانانو ته تدریس نه کوي بلکم دا یو خبر هم زده کړی چې جهاد دی خو هیرامنډي کې نه دی جهاد دی خو د لارډ میکالې په قانون کې نه دی جهاد دی خو تاسو په خاور کې چې ټول امریکایان راتیر شو تاسو ته ډالر پیسې درکړي الته نه دی جهاد دی خو نن په ظلحمان وایي چې منګه سلويخ کاله مخکې د امریکای په اشاره باندې د امریکای په سرمایه گذاري باندې منګه مذهبي ربوټانو جهاد وکړ ښکاره یې وایي خو بیا هم نه شرمیږي تف لعنت دی وي په فضل الرحمن باندې بیا هم په تاسو کې غیرت نه راځي افغانانو اے پښتنو اے پښتنو بیا هم په تاسو کې غیرت نه راځي چې د 200 کال نه مخکې فضل الرحمن تاسو نن اقرار کوي فضل الرحمن تاسو نن اقرار کوي چې موږ د امریکای او د غرب په اشاره باندې موږ دا جهاد دا یو پروژه مخته ویوړله دا د پیسو یو پروژه وا تاسو ته بغیس غیرت نه درځي آیا دغه کوم قانون چې په پاکستان کې کوم فحشا او ظلم او ناروا او کوم کفر او د لارډ میکال قانون که تاسو د دې یو ځل په افغانستان کې وکړه راشي وګورئ بیا هم د خپل یو پاک هیواد په مقابل کې راجګيږي ذلیل ملایان دي په کوزه پښتونخوا کې مشتو پښتنو د دې ملایانو مخه ونیسي د دې خلکو مخ ور تور کوي د منبرونو نه لاندې راوغورځوي د دوی دا ګیرې وشکوي دا منافقین دي شیطانان دي د پښتنو د تباهۍ او بربادۍ او د ټول افغانستان د ټول افغانانو د تباهۍ او بربادۍ همدا خلک عاملین دي او د همدو د لاسه تباه او برباد یو که ویښ نه شئ بیدار نه شئ ټول عمر به ذلیل یاست زه خو مسافر یم په پردي هیواد کې ژوند کوم په داسې یو ځي کې ژوند کوم چې ژوند مې آرام ده اسوده ده امنیت مې ټینګ ده بچي مې په امن کې ځي او راځي خو زړه مې درد کوي ځینې خلک راته وایي چې قاري صاحب کله کله احساساتي کېږي احساس لرم چې احساساتي کېږم احساس مې چې نه درلود بیا خو نه احساساتي کېدم ژوند مې جوړ ده الحمدلله د هرې نګاه نه مادي او معنوي د هرې نګاه نه دا غوږ به مې هم کونه اچولی دا به مې هم کونه اچولی سترګو باندې مې پرده اچولې تا غوندې به ما ژوند کاوه که نه ته خو احساس نه لرې چې په احساساتو نه راځې ته خو احساس نه لرې چې نه راپورته کېږې زه خو احساس لرم چې د بچي په حق تا ته د بچي حق مې پریخې د ملت حق را سره د ملت غم را سره ده خپل د کور حق مې پریخې د ګران افغانستان غم را سره ده د شخصي ژوند حق مې پریخې د ټول ولس او د ټول ملت غم را سره ده زه خو دې ځوانانو ته سوال کوم عذر کوم درد لرم ټاپی را باندې لګوي سل قسمه د کفر د شرک د یهود د عیسائی د ارش دي خو زه د هیچا د ټاپو پروا نه لرم د ګران افغانستان مجنون عاشق یم انواع او اقسام د کفر او د جاسوسي القاب چې تاسو زما رب والله خیر الرازقین دا ګارانټي را کړي په دې ما ایمان راوړې بهترین رزق هغه ذات را کوي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید را ته ویلي دي هغه ذات باندې می ایمان ده او قوي ایمان مې دا د دې مطمئن یم چې د ځمکې په هر کونج کې یم تر څو ژوندی یم رب مې راته رزق را کوي د هیچا باندې مې سترګې نه ډکیږي زه رب لرم رب رب چې لرم په هیچا مې سترګې نه ډکېږي په ګران افغانستان مې زړه بې حد او بې اندازه دردېږي د دې وطن په مبارزه کې مې ګیره سپینه کړې او سر مې سپین کړی ده او په میلیونو دښمنۍ مې کتلې او په دې افتخار کوم چې د وطن عاشق یم د مکه افغانستان مدینه افغانستان او بیت المقدس افغانستان که را سره منئ انشاالله چې وطن به مو جوړ شي سرلوړي به یاست او که همداسې د طالب پر نقش قدم ځئ او د ملا په قدم باندې ځئ ټول عمر تباه یاست برباد یاست د هر کور نه یو نفر دوه نفر یا په عربي هیوادونو کې یا په غربي هیوادونو کې مسافر یاست په د خپل مسافر رور باندې زړه وخوږوه په مړي ژوندي کې تګ راتګ نه سئ کولی غږ در باندې کېږي مور وفات شو پلار وفات شو ته جنازې ته نه شې تللی د ورور ښادۍ ته نه شې تللی د خپلې خور ښادۍ ته نه شې تللی د خپل وراره او خوريو ښادۍ او خوشحالۍ ته نه شې تللی د چا د لاسه د دې ملایانو د دې جنګونو تباهۍ او بربادۍ د لاسه دا ویډیو د سره شیر کړئ ملګرو دا غږ زموږ سره بدرګه کوي زه په خپلو ځوانانو باندې الحمدلله شکر وباسم، ځوانان مو ویښ دي او بیدار دي، دا یو سوال مطرح کوي چې په څوارلسم اګست نولس سوه او اووه څلوېښت باندې پاکستان جوړ شوی، په درویشتم ستمبر یوه میاشت بعد د اکوړي مدرسه جوړه شوې، دا مدرسه د انګریزانو له خوا تاسیس شوې ده، صرف د افراطیانو د ترهګرو د روزلو او د جوړولو په خاطر باندې او هغه په خپل. پلان کې کامیاب دي د پښتنو او د افغانانو تباهي او بربادي وکړه چې کوم طرح او کوم پلان جوړ کړي او په هغه کې کامیاب دي طف لعنت دی وي د اکوړي په شیطان خاني او منافقت خاني والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته